深夜放送休止のお知らせですこの後総合テレビは放送設備の点検整備のため午前4時15分頃まで放送を休止します災害地震などの緊急時は点検整備を中止してお伝えしますご了承ください JOAKDTV NHK 東京総合デジタルテレビジョンです。